Salve, queridos amigos, bem-vindos à Taverna, eu sou o Colosso e hoje eu vou trazer para vocês esse game que vocês estavam doidos para ver. Darksiders 3 sem enrolação, bora pro jogo! If sin is itself a part of the grand design, is not sin, then, by definition, divine? A question for the sages. Though one particularly restless bunch kept a robust relationship to the topic. The Nephilim. Spawn of angels and demons. Warriors relentless, unstoppable, blood-mad, until they were betrayed by four of their own. War, death, fury, and strife. The four horsemen of the apocalypse. Inconceivable power was bestowed upon the traitors by those sworn to maintain symmetry twixt order chaos. The Charred Council. Bear witness as the Council holds court to end the Nephilim War in the name Theory. Isso <laughs> mesmo. Nós vamos jogar com ela. Ei, é, gente. Bora pro fight que a mulher tá querendo. Bora lá, gente. Como é mais. <laughs> Dreams more thrilling than reality. Had I known the new pact would be so exciting, I would have let walls separate my head from my neck then and there. Is it possible to die of boredom? Rampage. Impetu. Bored as I am, perhaps you're just lazy. Mm, if I didn't love you so much, I'd kill you just for something to do. cool. Finally. Agora o pau quebra, gente. Please, please, please tell me you're a planet of demons that needs slaying. war. What pathetic fate have you brought upon yourself, brother? Show. Watch your tongue. <laughs> I may be least favored of all the horsemen, but my tongue never found me chained to a rock like some dog. Fury, approach us. I take it there is a mess that needs tending to. Though you jest, you speak true. War has broken his vows to this council, and shattered the seventh seal. <sighs> the apocalypse. Why would he... We know not. Yet, as we speak, Earth falls beneath the spears of heaven and the hammers of hell. So the horsemen are to ride? No. char Council seeks to understand how and why the traitor war has committed this abominable act. There is a matter that requires delicate attention. You should have called Strife. He's the delicate one. The seven deadly sins have been released. By whom we cannot say. But the seven rule the earth. Free of our prison. The balance between order and chaos is already in jeopardy. The Seven cannot be left unchecked. War is in chains. Death is missing. Strife attends to other matters. The last time you faced the sins, it required all four of you. I can handle those fools in my sleep. But when this task is complete, I demand that you grant me my rightful place leading the Horsemen. If you trade obedience for a title, so be it. But never make a demand upon us, Horsemen. É, colocou moral. I must admit, this is a fortuitous fate. A Amnesia? You doubt my allegiance? Please, be not cross. I am such an admirer. Scratch that. I'm a fan. You are the horseman. The only one that matters. Enough! I will allow you to accompany me. Just stay out of my way. I will be as unto a shadow. Steadfast. Silent. More silence! Go! É. O povo estressado. Então vamos, gente. Falazada. between us. Search your heart. You cannot believe I am guilty of these crimes. Something is wrong with the universe. Be vigilant, Fury. Forces conspire against us. Keep my words. Já deixando uma pontinha pro Darksiders 4. Depois eu explico para vocês o porquê que eu entendi isso. Mas vamos lá. Ah, chegou com tudo. Ah lá, Goku. É nóis, gente. Pulo duplo, maravilha. X para atacar. LT. O que, que é isso? Os inimigos caídos liberarão Lurchers de almas ao morrer. São dinheiro. Os Lurchers restauram o descanso dos Nephilim. E os núcleos amarelos repõem seu medidor de fúria, ok. Ah, não é. É um hack slash, né, gente, ó. RB para esquivar. Não, meu filho. Tô testando a esquiva, gente. Ó, oh, do Kratos. A garota. We're close to one of the seven. I just know it. I hope it's not envy. É os sete pecados capitais. Ave Maria. Pressão para restaurar a saúde quando os canções for seu consumível ativo. O item recairá esperando. Ok. Pra cima você dá uma curada. Eita. Aqui é o negócio é o seguinte. O pau quebra com força. Se você demora, você morre. Olha, difícil esquivar, tá? Pelo menos eu achei. Ó. Porra! Olha a carninha. É, mete a porrada no carro. Adorei. Ó. Tinha que ter mais partículas de destruição. Ao pular, segura o X para ativar o gancho. A garota. Vai na fé. Vamos lá. Subchefe. Pra começar a esquentar. Tô gostando, gente. Tá gostosinho de jogar. A haven for what? Vermin? Humans, mistress. Adorable. Build a house of sticks during the end of the world. <sighs> Where exactly do we go from here, Witcher? Ó, vem, ué. Vem pro fight. Protecting humans? Humans think creation favors them. They are apes, crawling through dirt. <laughs> Quite the grudge you're carrying. I will take <laughs> when they have nothing left. Não pode me deter. Oh, I don't want to. Humanity is tragically overrated. I am not here for them. I'm all yours. Ai. RB para escovar. Calcule o momento certo para não sofrer danos, ok. Tá, gente. Eita. Já saquei. Agora não é só pancadaria, não. O negócio agora, meu filho, é tipo Dark Souls mesmo. Hum, treta maligna. Vamos subir. Vamos aqui. Maneiro. Tá. Aí. Ataque de fúria? Cadê? Ó, oh, maneiro. Gostei. Sai. Não entendi o que que faz ali no, contra-ataque. Ensinou um negócio de contra-ataque, ele não entendi muito bem não. De novo. Subir aqui. Eu não tenho mais cura não. Ah, errei. Pelo amor de Deus, vai dar treta. Ouro Spider-Man. Ah, danadão. Eu não tenho, meu filho. Ai, meu Deus, vou morrer, gente. Morre! Primeiro. <laughs> Quase, gente. <laughs> que lindo. Eu ia pegar. Me lembra o Gargamel, esse bicho aí, essa inveja. Quanta porra! Tá achando que... Oh, not to be a bother, but weren't you supposed to catch envy? I did. Não um poder, com certeza, né, gente? Gente, cara, essa luta, a primeira foi um tutorial. Eu achei razoavelmente difícil. Nada demais, também que a gente tá aprendendo ainda os golpes, né? É, mas o jogo não vai ser fácil não. it will make a fitting prison for the others once their physical forms have been broken. o jogo tá legal, velho. Não sei, tô sentindo uma vibe legal aqui. Sentindo uma vibe legal, ó. You are all that the council promised, mistress. I'm beginning to enjoy the sound of your voice, Watcher. O talismã do pecado guiará você até os pecados. Ele é exibido na parte superior da tela e leva você até o pecado mais próximo. A caveirinha indica o pecado mais próximo e a bolinha os demais pecados possíveis de serem ah, ali, ó. Nossa. Por aí, minha filha, que o trem tá feio. O que, que é isso aqui? Cristais de Lutcher. Podem ser destruídas em seu inventário para obter mais almas. Aqui, ó. Farpas do Desprezo. Que massa, vai! Forjada há muito tempo pelo ferreiro louco, desprezo se adapta à vontade de cólera. E nada mais em cada uma das formas dela. A forma perdida do desprezo é um chicote com lâminas. Quer dizer que a, a arma então vai mudar, né, gente? Armadura, armadura base, cristais. Aqui, isso aqui eu posso destruir destruir ok. Ingredientes, consumíveis, armas. Aqui tem... Ah, sim, aqui é os... Os golpes. Os golpes. Ah... Corrente orbital. Legal, gente. Aqui, ó. Só de segurar vai batendo, ó. Legal. Você ficar socando o botão. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa ali. Nada. Galera, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou me despedindo de vocês para a gente poder... Fragmento de cura. Vamos só ver o que é isso aqui. Aqui, ó. Cadê? Aqui. Fragmento de cura. Tá. Consegue um pequeno saúde. Tá bom. Ah, tá aqui, ó. Só mudar aqui no... Pois galera, eu vou me despedindo de vocês para o vídeo não ficar longo e muito chato para vocês. Eu quero saber se vocês querem ver uma série desse game aqui. Então já vai deixando o seu like, o seu comentário que eu trago mais gameplays para vocês. Ok, pessoal? Beijão, até a próxima. Tchau, galera.